Saluton kai bon venon al nova episodo. Odio mi volas eh, montri al vi kelka in eh, experimento in eh, con la videumado. do mi afable petas vin ne nur ausculti la mediton sed anca iomete mete la videon ancora dankon pro tio. Restu con ni, con meditu con ni. Saluton, cae bon venon a nia nova Zamenhof medito. Hodiau mi volas legi, ne conata nel tiron, de Zamenhof, chiu venas la tractajo Esperanto cae vola La el tiro venas el pagio ducent sestexes cae tute ne concernas la temon de la tractagio mem. Temas pri analogio, retorica strategio cium Zamenhof quelcfoie usas por clarigi sian puncton, cae ni povas el tiri la analogion por reusi gin, au pripensi, pri generale, pri gia signifo cae do cum mediti. Exemple, se vi besonas musiciston, cae sian servon proponos al vi homo, quiu la musicon tute ne comprenas, sed quiu por tiu ne drinkas, ne stelas, et ozo, vi compreneble, tui lin forpelos, char de musicisto vi postulas che li sciu ludi. Cae vine povas contentigi e tio, che li ne drincas cae ne stelas. Carei auscultantoi, estas interesse rimarchi la uson de la analogio e la usamenhof. Car citiu analogio pensigis min. Ciu mi vere concernas la viv cutimoin de musicisto quia mi iras al concerteio por giui la musicon quion la musicisto ludas por la publico ali vorte ciù la facto che ri drinku a un e stelo a havas iun rilatum con la musicistezzo tera ludisto char se vi bone auscultis la legadon Zamenhof diras che oni ne povas contentigi pri la virto della musicisto se tio prescau estas uh, sen disputa, cune? Credo che il foie mi rimarcas pri che homoi donas multan valoron alla moralan conduton, mi diru, bone faran conduton de professiulo exter la professio. Cai case de musico tio estas ec contraudira quel foie se vi pensas historie pri rock musicistoi. To tio estis pensiga al mi. Cai compreneble mi instigas nin cum mediti pri tio, pri la rilato inter moralo cae professiezo, a parte case de musico. Cai tio estas vere generala la fero, chiun ne concerna sa parte speranto. Dancom provia atento, gis morgao, cae ciel ciam, antauen, sen fine.